السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودائما مع عشاق القصص الواقعية الغيرة القاتلة تقدر الغيرة باش توصل الإنسان يرتكب جريمة قتل وهذا اللي غنشوفه في قصتنا اليوم ولا كنتي من عشاق القصص الواقعية وقصص باخويا ما تنساش تدعمنا بواحد الاشتراك خلي لنا شي like ولا dislike اللي ما عجبتكش القصة وكذلك شي تعليق حول الموضوع ولا شي نقد منا نصليو على النبي ونبداو قصتنا شيري ميسون هاد الفتاة من بعد قصة حب مع واحد الشاب لي الاسم ديالو جون قدروا باش يتزوجوا ويسكنوا في شقة في لوس انجليس وفي يوم 24 فبراير من سنة 1986 في الصباح مشى جون للعمل ديالو ولكن شيري بما انها ممرضة يعني كانت تشتغل في واحد المستشفى وحست ذاك النهار بانها يعني مريضة المهم اعتذرات على باش تمشي للعمل وبقات في البيت وفي وسط النهار كيهاتفها الزوج ديالها ولكن ما كتجاوبش المهم كمل العمل ديالو في العشيه ورجع للدار ملي رجع تيلقى يعني الدار حالتها لا حاله الاتات كله مرون وتيلقى الزوجه ديالو شيري جثه هامده مطلق عليها ثلاثه ديال الرصاصات المهم استدعى الشرطه جات الشرطه يعني المكان يعني المسرح الجريمه المهم بداو تيشوفوا هما يكتشفوا بان القاتل اللي قتلها يعني استخدم الوساده باش يكتم الصوت ديال الرصاص وكذلك لقاو عضه على يديها يعني هذا اللي قتلها ولا اللي كان تيدابز معها كان يعني مجنون عليها هذا هو اللي خلاه باش تكون طلع في يديها وكذلك آه، لقاو شي حوايج مسروقين السياره ديال شيري حتى هي والغريب في الامر هو لقاو عقد زواج شيري وجون يعني حتى هو مسروق وبداو التحقيق ديالهم وحققوا مع الزوج ديالها اللي ما تبتوش عليه شي دليل لان بشهاده المدير العمل وكذلك الزملاء ديالو في العمل تبتوا بانه كان وقت الجريمه في العمل ديالو المهم بعد التحقيق ما خرجوا بوالو ويعني قفلوا القضيه على انها كانت سرقه وتحولت لجريمه قتل ولكن الوالدين ديال شيري ما سكتوش ومشاو داروا بلاغ للشرطه بان واحد الفتاه المسمى ستيفاني لازوس يعني كيقولوا كانت اسابيع قبل من يوم الجريمه بان هذا المرأة مشات عند بنتهم للمستشفى وهددتها قدام زملائها بانها حتى واحد ما غياخذ جون واللي خدات جون غيرها غادي يموت مشاو كيقلبوا الشرطه شكون هي هاد آه، ستيفاني لازوس هما يلقاوها بانها حتى هي بوليسيه معاهم المهم آه، السيره ديال هاد البوليسيه بانها محبوبه عند الجميع ومتفانيه في العمل ديالها فلهذا استبعدوا فكره بان هي تكون القاتله وتقفلات القضيه كيف قلت على انها كانت سرقه وتحولت لجريمه وهنا مره اخرى الوالدين ديال شيري يعني ما كيستسلموش وما بغاوش القضيه تقفل على هكا وطالبوا يعني حتى الشرطه بتحليل الحمض النووي ولا تحليل الديني اللي كان وقتها مسموح ولكن الشرطه ما بغاتش وحتى واحد يعني من المحققين قال لهم بارك عليكم من مشاهده الافلام وفوقتها كانت آه، الشرطيه ستيفاني يعني طالعه في آه، سلم آه، الترقيات الى حتى وصلت المحققه ما بقاش شرطيه وصلت المحققه ودازت 18 سنه وبالضبط سنه 2004 وقررت واحد المحققه اللي هي جينيفر باتروس باش تفتح القضيه من جديد وقدرات يعني باش تبعت كيف قلنا العضه اللي لقاو عند البنت يعني اللعاب اللي فيها قدرات باش يحلوا الحمض النووي ديالو وكتطلع النتيجه بان هذا الحمض ديال شي مراه ولكن ما معروفاش يعني ما عندهمش في ال système آه، لان لا ما نزلتيش ال DNA إيه ديالك آه، واخا تلقاوها من قبل ما تنزلها ما كتطابقش مع شي حاجه لان ما عندهمش في البنك مثلا في البنك آه، ديال الدي ان إيه عندهم شي شي حاجه من منك اللي غتطابق مع الدينين اللي كتطلع ولكن في حاله ما كانش عندهم في البنك الديني ديالك واخا تيلقاوها ما تيعرفوش كتطلع مجهوله وهنا بدات تكتشف بان الوالدين ديال شيري كيتهموا الشرطيه ستيفاني لازوس وبما انها بدات التحقيق في هذا الشيء الا وهي كتعرض للمضايقات وفي الحال نقلوها لمدينه واحده اخرى وتقفلات القضيه على هذا الشيء تنسات وداز خمس سنوات وبالضبط سنه 2009 قرروا واحد جوج محققين اللي هما جيم ناتال وبيت برابدا باش يفتحوا ملف القضيه من جديد ولقاو بان المسروقات اللي تسرقات يعني يوم الجريمه بان هذيك كانت غير خدعه من عند المجرم ولا من عند القتيل باش يضلل التحقيق ولا مثلا يلصقها بان هذه الجريمه كانت جريمه سرقه فلهذا اكتشفوا يعني داك المسروقات كيف كنقولوا قاعده الزواج السياره يعني كانت غير تضليل من عند القاتل وكذلك آه، نتيجه الحمض النووي بان مراه آه، هي اللي طلعت في النتيجه هذاك آه، لاديني طلعت ديال المراه وكذلك كيشوفوا بان ستيفاني لازوس هي المتهمه يعني الذي امراه والمتهمه حتى هي امراه وهنا بداو تشوفوا يعني اش من علاقه ما بين الشرطيه ستيفاني والممرضه شيري بداو تيقلبوا تيلقاو بان هناك كانت علاقه ما بين الشرطيه ستيفاني وجون يعني الزوج ديال شيري ولكن كانت يعني علاقه دائما فيها الدباز والغوات ما كانش علاقه مستقره وهنا المحققين كيمشيو للمستشفى يعني الملفات شيري وتلقاو بالفعل بان واحد النهار جات عندها ستيفاني وهددتها قدام الزميلات ديالها وهذا هو اللي قلت البلاغ اللي داروا الوالدين ديال شيري يعني فايته ستيفاني مشات عند شيري للمستشفى وهددتها على حساب جون. وكذلك لقاو بان ستيفاني مبلغه على ضياع المسدس ديالها اسبوع قبل من الجريمه والغريب في الامر يعني ما بلغاتش عليه في المركز اللي خدامه فيه هي ولكن مركز اخر واش كانت خايفه من زملائها ما يعرفوهاش ولا هذا المهم هادشي اللي حصل وبقات ستيفاني تحت المراقبه الى حتى واحد النهار يعني كيشوفوها كتلوح واحد الكانيت ديال المناضه علبه المناضه يعني لحتها حاشاكم في الزبل المهم هزوها وبعتوها لتحليل الحمض النووي وكيلقاوها المفاجاه مطابقه مع نتيجه الحمض النووي اللي رجعت في الاول المهم هنا يعني خاصهم يعتقلوا المحققه ستيفاني ولكن عندهم مشكله بما انها تهي بوليسيه يعني دائما حمله للسلاح شكو يعني فوقت القاء القبض عليها تقدر دير شي مقاومه ولا يعني شي شي حاجه اللي لا يحمد عقباها فلهذا قرروا باش يديروا لها واحد الحيله بما انها هي كانت خدامه يعني في مكتب التحقيقات يعني المسروقات الاثريه والتحف كذلك فهنا بغاو يديروا لها واحد الخطه باش يستدرجوها لمركز الشرطه يعني وتكون في مكتب التحقيق بلا سلاح اش قالوا لها قالوا لها يعني عندنا واحد اللوحه ضايعه مسروقه وخاصنا تساعدينا في هذا يعني بغينا نديروا لها اعلان وخاصك تساعدينا في التصوير ديالها داك الشيء اللي دار جات آه، ستيفاني وسلمت السلاح ديالها وسالوا معاها هما يدخلوها لغرفه التحقيق وبداو التحقيق معاها If you know my partner. Hey, great. Hi. Sure, nice yeah, to meet you. See you guys. How's it going? Good. Milling around. Uh, well, have a seat. What this is is a. Uh, I didn't want to bring this up in your squadron. Oh no, it's fine. I think we're good. وفي سنة 2012 لقاوها يعني مذنبة بجريمة قتل من الدرجة الأولى وعطاوها 27 سنة حبس وكيف قلنا الروح عزيزه عند الله يعني العضه اللي عضتها هي اللي كشفتها وشوفوا يعني تقريبا داز 21 ولا 23 سنه عاد تكتشف امرها فلهذا الروح عزيزه عند الله نطلب الله تكون خفيف على قلبكم ونستفدوا من هذه القصه وحتى القصه الجايه استودعكم الله والسلام عليكم